Jedziemy na miodzie? Jedziemy na miodzie. Zobacz tutaj TSH. To jest ekipa ziomka, u którego byliśmy. I oni dają radę. I jadę na miodzie. Za darmo? Za darmo. E, etap specjalny wyprawy na miodzie. Właśnie wjechaliśmy do Jeleniej Góry. Tutaj zamierzamy odwiedzić kilka osób w kilku miejscach, jak to zwykle zrobić zdjęcia z bonerem oraz bez boneru. Na przykład tak jak Mrufik teraz. A co tam jest napisane na skrzynkach? Elo. Elo. Elo. Tak od 7 lat. Elo, dzień, dzień, w tydzień, w tydzień, elo. <laughs> Tak? tak właśnie jest. No. Jakie życie? Taki rap. <laughs>